Yeay, halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys Gue lagi rajin banget ngeriak nih guys Nih gue udah hampir 4 video Udah 4 video bahkan guys Sekarang gue mau ngeriak balik lagi ke SNSD Karena gue penasaran guys Nih gue, gue lihat uh, link dari kiriman kalian nih guys Ini bentuknya kayaknya rada-rada klasik disco nih guys Nih karena kenapa? Karena ditulisannya tulisannya all night nih guys ya. All night terus desainnya tuh kayak kayak retro-retro klasik gitu guys Jadi kayak mengarahkan lagu ke klasik disco Jadi gue penasaran banget Karena gue jujur gue suka rr era 90 yang masih-masih dance breakdance dance gitu gue nggak tahu nih video klipnya seperti apa tapi sebelumnya kita mulai intro dulu guys ceplok ceplok oke okay guys ini gue udah buka tuh kan nih logonya berbau kayak gini di, tapi kalau misalkan bahas girls generation guys, men, uh, kalau bicara SNSD <laughs> gue sumber banget guys, karena di situ ada Tiffany satu guys. Kedua lagunya sampai sekarang nggak ada yang gue react jelek satu kali pun guys, nggak ada dari gue pertama kali gue nge-react tuh I got, I got boys, The Boys, Mister Mister, bagian yang TTS itu ada Holler, ada apa aja tuh gue gue hampir lumayan sering guys react SNSD ini tuh lagu lagunya tuh selera gue banget jadi udah mereka cantik-cantik, vokalnya bagus-bagus, lagunya juga keren-keren guys. Jadi gue gue nggak ada keraguan untuk ngeriak banyak-banyak mengenai SNSD guys. Jadi kita langsung reak aja all night. Gue kebanyakan ngemeng, videonya lumayan panjang nih tiga menit puluh satu hampir empat menit jadi kita langsung mulai aja guys. 1 dua eh, aja Bener kan? Logo-logo disco. On oh, ice baru mulai aja. vokalnya ini gue suka desainnya bagus banget guys sorry ya kalau gue pause pause guys ini ini kayaknya sound desainnya oke okay nih guys ini lagu nih sepertinya itu take-nya kayaknya kayak beberapa kali guys cuman di blendnya tipis yang dobelan dobelannya guys ya jadi lebih front uh, depan dan dia buat karakter kayak lebih bocah gitu guys enaknya pagi gitu guys. jadi asik banget dengar jadi dapat nuansa uh, lucunya lah guys lanjut lagi guys what Oh my god, SNSD fix nggak ada yang jelek guys. Lihat nih, desain gue suka sound pemilihannya lebih retro sih. Lihat clap itu prak pak pak bunyinya tuh bunyi-bunyi zaman dulu dipakai nih guys, zaman-zaman New Kids on the Block dan bla bla bla bla bla. Bass lainnya juga pakai bam bam bam itu bass lainnya synth bassnya itu keren banget. Soundnya mereka dapat ya kan ada kan, ada kan cukup-cukup kayak di DJ gitu apa kicknya itu keren banget sih ini detailnya guys, ada wow wow wow sebelah kanan kuping. Tuh, muap muap reverse gitu ya, attack yang lambat gitu guys, disengaja di tikat kayaknya attacknya guys. Wow, gila. Bass lainnya selalu gak ada jelek guys. Oh my god. Guys, musik-musik 90s itu lagi laku banget guys. Lagi bukan laku, sorry. Menurut gua, gua itu lagi suka banget malah lagu-lagu 80s, 90s guys. Itu makanya gua suka banget sama Bruno Mars yang album yang paling terakhir kalau salah yang ada That's What I dan segala macam. Dia ngusung tema lebih ke arah, sana guys. Dan ini pakai genteng ke arah sana juga guys. Ini gila ya, kicknya masih dek, dek, dek, dek. Itu gila tuh. Ah, gila, sound enak banget. Ini musiknya kegedean guys ya. gua gua di headphone gue sorry gue kecilin dikit guys ya oke lanjut kicknya gue suka dan setiap uh, vokal berhenti ada masuk uh, arpeggio gitu ya tuh kata tuh kata ya gitu guys mulut gue kurang cepet guys sound bassnya itu keren parah dituti lagi, dituti dan di automation. Ting tung ting tung ting tung tung vokal kan gitu ya, Ada tutian tang tang tang tang tang tang tang tang ke kanan dari kiri ke kanan guys. The best sih. Nah, sekarang dibalik dari kanan ke kiri. Ya kan segitunya guys. Nice. Ya kan ke zaman-zaman dulu shouting ya guys, ya kan? Uh, Backstreet Boys, uh, eh, Insing, <laughs> You Can Sound Block kayak gitu guys palm mute gitarnya rada hard left banget guys di ujung kiri ini gue bisa denger palm mute gitar apalagi ini instrumennya guys what what kok dipatahin ke situ guys kenapa aransemennya ke situ dan itu unik aja kayak kayak beda genre kayak agak The Boys tuh itu ya, itu ekstrim banget sih guys itu ekstrim banget kalau ini lumayan lumayan patah guys nih dari begini patah tuh chordnya juga nice sound bassnya gitar selalu ditemenin di sebelah kiri cuma di sebelah kanan nih ini ada per, uh, alat percussion ya guys ya clay apa clave ya tik tik tik di sebelah kanan uh, rada ke kanan dan di, di ini ditaruh di bawah di belakang kanan guys tuh tik tik tik alat kita itu ada keyboard di kiri atas untuk jaga frekuensi high dari middle ke high dan kanan mulai build pung nih kayaknya bakalan ke atas nih Iya ke atas tuh, dari kanan. Oh manis, itu sweet. Iya percussion di situ ya, peng mulai konga masuk dan ada Tiffany guys, bom. Nih, percussion. Dan percussionnya juga dikasih reverb ya guys, basah banget. Jadi rada ke belakang, positioning jadi bagus banget ya. Soalnya guys, eh, kalau misalkan cara mixing untuk uh, balance ke belakang apa enggaknya itu hanya volume guys tinggal kalian gedein volume itu uh, orang positioningnya akan lebih ke depan kalau misalnya kalian turunin volumenya dia akan lebih ke belakang apalagi kalau dibantu di blend sama reverb udah itu jelas jauh ke belakang guys ditinggalin udah aduh delay oke okay. nice oke okay. wah guys ini kayaknya lemot guys gue coba gue ulang ya gue ulang nih di menit satu guys ya ini ada duk duk duk duk gitu guys Oke, menit satu ya guys. Iya lanjut. Oke. Nice. Sound bassnya enak sih, gue suka loh. Oke, build up di sini. Nice. Itu suara apaan coba? Wah, itu <laughs> ada atlet di belakang guys ya, bukan atlet sih eh, itu kayak kayak reverb sih kalau menurut gue nice oke okay. itu itu itu juga bikin ornamen makin makin 80s 90s tutuk tutuk tutuk alat percussion nih oh Tommy juga feelnya asik waduh ini dia nih guys bass lainnya juga asik banget ya uh, ngeblend ke vokalnya guys ya nih Bam bam bam. Nice. Dan Kiki itu gue suka banget guys. Gue udah komentar tadi ya, tapi ini keren banget Kiki. Oh nice, nice rapnya tuh asik. Drop apa rap rap bernada gitu ya. Dan gue suka uh, eh, moving kameranya uh, nge apa nge zoom muka-muka mereka tuh keren banget guys movingnya. Oke, okay. nice, ah, sih ya. Yang ini juga cantik nih guys, yang ini guys, by the way. Suara juga bagus ya, sweet gitu ya. Nih. Itu tuh ambience high frequency, kayak shimmer-shimmer gitu, gue suka banget deh. Asik ya, nonsen-nonsen lama gini. Ini chord, chordnya gue juga di sini, build up gue, gue manis banget menurut gue di bagian sini guys ya. Bridge ya seharusnya, ini chorus lah sound bassnya juga keren oke kemana kita habis ini itu siapa yang adlibs guys siapa yang adlibs oh si, itu siapa tuh guys oke kemana tuh patahan-patahannya guys itu dia masuk ke sini yang lebih lebih nuansa minor itu pas bagian itu kayak kayak nuansa on chord chord on gitu gue, gue suka aja tuh ya dance juga lucu guys ya ada suara tanda tanda gitu gila gitu kocak Nih sounding ini guys Tuh peng peng Eh lucu ya eh? Jadi makin jadul gitu Iya masuk lagi tuh percussion Ting ting ting Eh ada siapa itu Oke okay. Wah gila ya Tiffany sama, sama Theon tuh luar biasa banget emang Oke okay, lanjut Reverbnya gue suka basah Nice <laughs> Ketawa manis banget ya Tuh Tommy Pilin Tomer gue lucu banget guys. Oke, kemana kita nih? Biasanya pecah nih bagian di sini nih, SNSD. oke, okay, half time. Oh my god. Oke okay, oke, okay. gue habis nge-react Shiny tadi guys ya. Ini gue gue lumayan terkesima dan sekarang SNSD diginiin lagi guys. Pecah banget. Dan half time lagi. Pakan tekan tong. Oh, nice. Oh my god, oke. Okay dinamikanya bagus guys di stopin dulu mulai lagi bam nice nih stop ada ada transisi Stang. stick banget gila gokil sih ah itu apa ya? coba Ah, ini masuknya vokal chop. Nah, ini sampel track sih guys. Kalau misalkan di uh, plug apa plugin, sorry kalau di kayak kayak gue pakai kan Cubase kita gitu, udah sering ngomong guys ya. Ini di drop masuk ke sample track, dimasukin ke sign ke masing-masing touch piano guys. Dan kita bisa mainin pakai tangan gitu kayak di touch piano. Jadi mulai kok kayak kayak kayak gitulah guys, bisa didesain guys. Itu lumayan tahu gue. Nih. Yes, itu dia. Sama di reverse kayaknya sama dia. Nice. Wah, partai Tiffany ya. Oke. Okay. Nice. Itu keren banget sih desainnya. Keren banget guys. Tuh berubah lagi ya guys. Oke. Okay. Oke, okay, ditemenin sama sama pet yang lebih lebih high, lebih lebih ada shimmer. Balik lagi, shimmer tuh bicara gue suka ada kayak gemericik-gemericik di high frequency, guys. Kan oke, okay, kalian bisa ngerti guys. Semoga ya guys. Ya. Ah, apa pak? Oke. Okay. Nice, Tiffany. Nice petnya. Petnya gue suka banget. Oh kan? Kan? dinaikin guys ya mau kayak bom oh, makin lama makin tinggi tuh belakangnya juga oh kayak suara mobil guys tuh itu di di pitch atas tuh lama-lama apa kayak semacam di glide jadi eh, gitu loh refnya pecah sih Atlet mulai bertebaran guys oke okay, nice wah keren positioning kameranya itu gue suka banget positioningnya bagus guys nih da eh mana ini dia keren itu keren banget detailingnya bagus banget tinung itu juga gue suka ya maksudnya ini eh, lebih di grade grade grading uh, videonya tuh lebih kayak jadul guys ya tuh warna-warni kayak ngewash ngewash gitu loh asik jadi keren sih jadi nggak terlalu banyak gimana gitu warnanya Waduh itu, itu juga itu siapa namanya guys gue lupa deh aneh banget juga itu ya beatnya lebih nge-hype di sini oke okay. Nice. Oh. Eh, ya. Waduh, gantung guys. Masalah baru guys, kurang lama nih lagunya guys. Ini jujur, ini SNSD ya guys ya. Ini uh, bukan SNSD sih, lebih tepatnya SM guys. Selama gue menelusuri grup-grupnya dari SM guys, dia punya powerful banget yang namanya dropnya guys. Itu keren-keren banget. Sebut aja semuanya guys. SC, NCT, EXO, Girls Generation, Shiny, Suju itu punya downbeat hooknya itu bagus-bagus banget. Pemilihan chord desainnya secara mixing itu bagus banget guys. Ini gue suka banget mereka punya adlibs. Kalau Girls Generation gue balik lagi guys ya ini keren banget aransemennya tuh lebih jadul kick pemilihannya patternnya buat drop drop di snare itu itu exciting gue ya guys aduh guys thank you guys udah rekomendasiin lagi nih SNSD yang judulnya all night guys thank you for watching guys jangan lupa untuk like share and comment this video ku tunggu link yang sebanyak banyak lagi girls generation di lapak sebelah sini guys oke okay, guys thank you for watching ah, bye bye bye bye